आरक्षी भाग से कम कौन से ना तो भाग आरक्षी ना भाग बजा चरना दोहा तो ये ना बुलंद मराते सबने सलाम से पी रोजा मरब सिया Давай, भाई એના મુખ્યમંત્રી સાહેબને બધા પ્રમાણે છે કે દસમું કાજ એને પહેલાવી ના 应该是。